Hit them now! Hit the lead vehicle now! Counter-Strike, Condition Zero. Carreata de assalto. 2 e 18. Distrito Leste. Fora de Veneza. Itália. Olá, internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos. Hoje vamos continuar com Counter-Strike Condition Zero. Se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente. Essa já é a missão número 6. Check for all clear. All right, people, you know the drill. Everybody get in position. Prepare your law rockets. Wait for my go. You hit the lead car, Carl will hit the rear. signal. Almost there. Stay sharp, Now! Hit them now! Hit the lead vehicle now! Here they I've come! hostiles! Olha o alvo ali! Vão tá aqui onde você pensa que vai! O alvo escapou. Enemy target eliminated. Sir, we are taking fire. target. Assault team, it's up to you to locate the target and complete the mission. Okay, assault team, you heard the man. We are splitting up. You're with me, Marco. Stay up here and keep those bastards pinned down. Yes, sir. You take the point. Muito bem, vamos lá. Opa! catch up with you Está bem, capitão? Move! I'll be alright! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. chicolete. E uma pistola nova. contact with most of the ground team. The remaining ground team. Vou obliterar! Thanks for the cover. We'll be your next action point. Opa! Olé! Toma! Cadê? Toma! Muito bem. Acho que é por aqui. Beleza. Opa, shotgun. Opa, sniper! E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeos como esse? Então já sabe, não esqueça do like. É muito importante. Toma! <laughs> Haha! Toma! <laughs> Ah, moleque! Só eu que sou fã da shotgun? Volta aqui, você pensa que vai! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Obliterar! Se quiser deixar um comentário, fique à vontade. Eu sempre leio os comentários. Toma! Até se auf! Ah, moleque! Lasst sie hier nicht reinkommen. Ah, calha a boca. Opa! Some of this? Ah, não tô vendo nada. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Haltet sie auf! Ah, Kalia Boca! Ah. The boat is outbound in one minute. Missão cumprida! Então é isso, muito obrigado e até a próxima missão!